От у нас пройшла управка. Ну, Я їм зараз ще трошки розсиплю, щоб ну, просто не кричали. Бо будуть кричати. І нічого не вийде вам розказати. Зараз секунду обезьяні дамо, бо теж така криклива. Вони на нормі сидять, поэтому вони так і, і ведуть себе, кричать. Вони сидять 3 кг в сутки. Ну хто 3, хто 3600, всі по-разному. І так. Значить, ось пройшла у нас управка. Ну як, я всім порозсипав. Сюди, хто на откормі понасипав. І... Віка позашкрібала. Зібрали це все в тачку. І тачку я вивіз. Зараз залишилось набрати води, бак 300, или 330, или 320 літрів. Ось отак. Поки побазікаємо, воно вже і набереться може навіть швидше. Утром швидко набирається, ну вони за ніч мало випивають, а вечором от зашуміло, все, пішла вода. От отак. Без всяких датчиків, без нічого. Хоча ви мені багато хто пише, постав датчик. Воно у мене, поки я тут ось прийшов, убираю, е, потече вже лобок, я пішов, виключив і все. Не треба нічого. Значить, дивимося по нашим тих, що ми переводили. Ландрасики. Геть яке? Етяки трошки попідростали вже. Їм оце 4 штучки, в клітці чисто, сухо, ну, кормушка, сундучок, все робота хорошо, вони їдять щасливі і довольні. Йдемо далі. Київлянкини, тих, що я теж роз, розподіляв. Теж 4 штуки. Нормальна клітка 6 на 2, ой, 6 на 2, 3 на 2, 6 квадратів. На 4 саме раз. Ну, грубо говоря, з кілограм до 120-150, потім вже буде малкувато. Ідемо до групи дегенератика. Е, ну, а, дегенератик це з обізяни. Ні, це піратик, дегенератик напротив. Дегенератик у нас. Піратик у нас. Ось оце ось він, оцей піратик. У нього така чорна, более, чорний оттінок. Ну нормально, все хорошо. І Навіть по ногі не скажеш, вже попередні ножки не скажеш, що у нього була вона повреждена. Нормально. Вес теж у них приличний вже. Вони ще ж м'ясні, тяжолі. Люблять гризти ковшик. Кормушка постійно повна, сундучок. Бачите, от кормушка повна, ну вік видно там буде, що вона, та видно. Да? Да, Кормушка повна і бачите, не розсипають не до нічого. Це в них унизу насипані опілки. Я насипаю опілки. Ця у нас група, тут у нас виходить дегенератик, там піратик, тут дегенератик. Дегенератик ось він по центру. Е, теж відстав від усіх в рості в началі ну, скажімо так, в детстві. І вже росте. Це із меншої категорії, ті, що на щілях, ті, яким буде 8, або 9, або 10 числа буде 6 е, місяців. Це всі три кабанчика на откорм. Хочу оставити з них, не знаю, чи з цих трьох, чи тільки вийде двох на 12 місяців. Ось, допустимо, цього і, і того. Ну я не знаю, це просто дегенератик, це не мій, це вікен. Коли вона його захоче, щоб ми її убрали, я не знаю. Ну а так оцих хочу оставити на 12 місяців. Также, друзі, Віка из старої ткані, стара така плотна хороша ткань, пошила їм штори. Ви скажете, зачем вони тут треба? Вони тут треба. Сейчас, ну, сейчас на даний момент, звісно, холодно. Сьогодні і вчора у нас холодненько, а перед цим була вже так 18-19 градусів тепла. І сонце це сонячна сторона, і сонце сюди цілий день світить. Почти з утра і аж до заходу сонця. І тут, виходить, в клетках жарко. Ну і сарай сараї жарко. Тобто сонце постійно прямі лучі. І якщо ці ще можуть сховатися під стенку, Тот, хто стоїть в станку, барашка і, допустим, машка, вони не сховаються. І сонце цілий день на них світить. З утра до вечора світе сонце, ну воно, ну, представте, сонячні лучі здуріти може. І ми робимо кожен год як. Ілі з тої сторони забиваємо е, такою отражаючою пленкою якоюсь. Ілі з цієї сторони, ну, цей год у нас. Віка штори пошила, то то так от раз, допустимо, утро почалося сонце, закрили, вечірок відкрили. Ну і так везде. Тільки цю сторону. На цій стороні ми так не робимо, бо це сторона тильна, тут сонця немає, тут наоборот ми відкриваємо все навстяж. Перед цим, як була тепла погода, я відкривав вже два вікна і на ніч, і днем. А зараз відкриваю тільки одне, і воно і днем, і ночі. Тут шикарно, хорошо, скільки градусів, навіть зараз глянемо. 16 градусів. Це з відкритим постійним вікном. Коротше, отак. Думав, вода потекла, а то Лінда пісяє чи хто там. Коротше, друзі, так, ідемо далі. Це дві свинки, що я забрав на щелях, забрав їх на свиноматок. Їм, виходить, цим двом свинкам теж 30 числа буде 6. Ну і туди-сюди будуть вже перві загули. Я думаю, в 6 6,5. Ну, 30 числа да, буде ровно, завтра 30 буде ровно 6. Це менша категорія, цим буде 9 або 10 шеф. Оцим. Це теж оставив когось виберу на свиноматку, хто не понравиться, уберу. Оце, коротше, 5 штук, оці 3 і оці 2 е, на свиноматки. Також хочу ще на свиноматку, зараз я виключатиму, бо вже набралося. Ось бачите, я чую, що вже наверху вода. І виключив і все. Також ще хочу оставити на свиноматку, ось у мене е, ландраси. Тут три дівчатки і один е, кабанчик. З трьох дівчат теж хочу оставити. Це ландрас е, кантур. Ну, тобто Моя канторша була покрита ландрасом. Оставлю теж. Е, пару штук на свиноматку гляну, що воно. І також я хочу ще на 12 місяців оставити іменно за цих пару штук. Пару штук за цих ландрасів. Це теж не чистий ландрас, це ландрас кантур. Ось справа мама, їхня мама. Нюрка. Нюрка у нас Петрен, дюрок. Дюрчиха була покрита Петреном. І на виході вийшла нюрка, нюрка кантур. І кантур, що я потім покрив ландрасом і вийшли отакі білі ландраси. Ну вони не чисті, а кантур. По нашим загулам. Значить, то, що ми покривали машку, ось уже в перших числах будемо знати, покрита вона чи ні. По барашки. Оце, оце отаке і запах ряка, і естрофан вікового нічого не допомагає. Як не заходить вона в загул, так як не заходила, так і не заходить. Получається, після того, як ми її покрили, вже пройшло 5 місяців. От 5 місяців ми її кормимо і не можемо зрозуміти, гуляє вона чи ні. Ну вона, понятно, що не гуляє. Ну а так, вроді би. Якщо таке і буде продовжатися, я собі нерви тріпати не буду і без толку її кормити, я її просто уберу і все. Якщо таке ще трошки попродовжається і все. І того, виходить, з чотирьох свиноматок F1 із чотирьох осталося дві, і таке, як одна ще буде вибраковуватися. Тобто три вже я вибракував. із за чого? Одна і та сама проблема. Вони не заходять в загул, не загулюють. Що тільки не роби, таких проблем не по одним свиням нема, тільки по F1. От чиста f Йоршир Вандрас. Оце у них така є проблема. І це багато хто знає, у них така проблема є. У них материнська лінія на височайшому уровне, вытягивают поросят четко, хорошо, но не приходять в загул. Перед цим я забракував і оце зараз не знаю. Ну, машка вроді би покрилась, барашка ні. Будемо убирати. Це барашки трохи більше, ніж півтора року. Якщо <clears throat> я не ошибаюсь, десь так. да, більше, ніж півтора року. Таких проблем немає ні в київлянки, ні в обізянки, Е, в Нюрки, та навіть Лінда без вопросов. Ну, а це ж оце Ефка, звісно, у них такі проблеми є. Ефка, звісно, аби не ця проблема, їм би ціни не було. І багато хто мені дзвонить, купив ефок, 4 штуки і не одна не заходив за гул. І таких проблем багато, що люди мені дзвонять, що теж взяв свиноматок, а вони не загулять. От я ж із-за цього і оставив одефок покритим, ефки покриті нашим е, аматором. Він пішов, його київлянка ушатала. Оце ж оставив, щоб були одних. Може ці навіть будуть е, намного краще загулювати і поросят витягувати, чим чиста ефка. Ну не намного краще, ну не хуже той же той же самий буде. Ну просто поросята будуть не білі, а допустимо, дюрка будуть такі з коричневими п'ятнами, там от Петрена з чорними п'ятнами. Ну отаке. Ну воно на рост не впливає, гени у них гормони хороші, енергія росту колосальна, тому думаю, що я вам ще не показав. Ну, Лінду ви бачили, Лінда що покушає, лежить, віддихає, животик росте. Здоровенька вже стала така. Це теж от той же партії е, Київлянкини. Да? Да, це Київлянкини. Це я оставив тут 4 менших, а 4 більших тут забрав. Тут те же саме. Сундучок, їда у них є. Вони не розсипають, опілки насипаю і все. Ну отак. Ліндочка. Ліндульська, що таке? От Лінда Канторша. Лінда Канторша покрита дюрком. На виході будуть кантур з більшим процентом дюрка. Ну, коротше, отак. Так що ото по ефкам я свої емоції вам розказав що виходить, скільки потрачено було денег, труда на чотирьох ефок. Із чотирьох ефок оце, ну зараз поки ще вроді би надіжда на одну. Це хорошо, що в мене покрита там Лінда, обізяна, київлянка, нюрка. А якщо б тільки вони були, остався б я взагалі без порося. І прийшлось би купляти, по чому зараз поросята. Хто каже, 3 тисячі, хто 3,5 одне порося. Це що мені? 10 штук поросят треба заплатити 30 чи 35 тисяч гривень. Да? Ого, да, лучше свиноматку держати. От хорошо люди, які понабирали собі свиноматок отаких. В них буде перший опорос, одіб'ють і свиноматку, одіб'ють і поросят. Ну, продадуть поросят, одіб'ють всі свої затрати. Свиноматок уже в продажі нема. Бо там хто до сих пор ролик іде, дивляться і пишуть, а можна купити свиноматку. Вже нема. То є, були ще я продавав, зараз вже нема. Вони вже попідростали, стали здоровенькими, вже смисла за 14 тисяч гривень вже нема мені їх вам продавати. За 14 500. Ну і подивимося через та ось перві числа. Подивимося. Подивимося, що вона покаже. Я її покривав йоршером. І то я її покрив йоршером із-за того, щоб е, вдруг що з нею не вийде, хоча б їх, її поросят оставить собі на свиноматок. Ну, а там будемо дивитися, наблюдати. Коротше, оце по свиноматкам що. Також один казав про обізяну розкажи. Що про неї розказувати? От бачите. Обізянка. Сама пильна сама пильна свиня. Сама пильна це обізянка. І вона кричить, оце кричать почав, як почав я запах ряка пшикати, і вона це постійно кричить. Спереду підійду, не буде кричати. Обізянка. Обізянка, обізянка, обізянка, обізянка. Сама пильна це обіжана у нас. А? Диви, яка грязна стала. А як чухаш не Фу. Вся в пилюці. Ну так, друзі. Тут виходить в сараї, хоч так походиш, ролик знімеш, тут тепло, хорошо, на дворі холодно, там сильно не познімай. Ну і понюрки теж, проблем немає. Те же саме. Е? Вроді би все нормально. Также, друзья, по кормлению. Що я казав, корміть хорошим кормом і будуть у вас хорошо рости. Нема тут ніяких э, секретів, тайн, якісь там теорії і так далі. Чим лучший корм, тим лучше вони ростуть. Є у вас зернова група, білкова група. Корміть і буде воно, соответственно, рости. Як ти не крути, як ти не верти. Ось ми недавно вроді переводили в андрасі, вони були менші. Я навіть їх кожен день бачу, зараз дивлюся, вони вже попідростали. Теж хочу, може, ну, скоріше всього, думаю, цього ось що вуха опущені. І на того з п'ятном, що біля корита, оставлю е, на 12 місяців. Подивитися просто раді інтересу, які будуть більше у 12 місяців. Оці будуть більше в 12 місяців, чи оті. Ну, Ті от Ефок, а ці от Кантур е, Вандрас. Ну так, чисто для себе, які будуть намного лучше. І саме головне у свиноводстві це знаєте що? Щоб ковчик у вас завжди висів на місці, в мене оце на якось із оцих труб оце місто ковчика. Заходжу, взяв для свиноматок ковчик і погнав. Якщо займаєтеся свиноводством, щоб був у вас завжди якби, порядок. Порядок в якому смислі? Е, порядок з коритами. Ну от У мене хто на откормі, в них корита хто на нормі в них нема корита, хто свиноматка в станку стоїть, візде ніпільні поїлки, вони попили. Представте, я поки з вами балака, води набрав там 300 літрів. Представте, раніше я це все носив, як тут ще води не було, ми носили відрами кожен день. оцей сарай, напротив сарай і в ті сарай носили відрами. А зараз я ніде не носив, ні на щілях, там 200 літрів, включив до колодязя, накачав і все. Не сюди. Тут теж ми давно вже пробили скважину за стінкою і вона туди йде. Тут єдине, що щоб був корм і підтримувати порядок. Убираємо ми не три рази в день, два рази в день. Утром рано розсипали, почистили. І ось вечором, зараз я знімаю ролик, оце ми попідчищали і їм розсипали. Зараз виключимо світ. Закриємо штори, ну знаєте, будуть люди йти дивитися, заглядувати їм у вікна, вони стіснятимуться. Закриємо їм штори. Отак. Я зараз покажу, як ми уходимо. Провіряю, чи все закрито, бо були вже нюанси, що Нюра ходила. Були вже нюанси, не закрили клітку. І Нюрка вийшла. І тут обродила, гуляла, е, стрімянку поламала. Тут стрімянка в мене стояла, стрімянку поламала. Ну так, в принципі, дуже не натворила. але ну, Вона діло в тому, що як вони ходять, ну от вийде якась одна, вона може пооткривати других. Отут понад этими ходить і отак. І пооткриває других понад краями. Дивимося, щоб все було чин-чинарем. Погладю київлянку, ну, на ніч. Кого? відро. Відро забрав. Тут закрито і йду передам, подивився, все закрито, ніхто не вийде. І вони зараз туди-сюди спати лягають. Утром убирати не дуже багато, а вечором ну, багатенько. І воду так само утром набираємо, не багато набираємо, а ввечері багатенько. Ну це, мабуть, в усіх так, не тільки в мене. Виключай вік світ. Там і там. І все. Лягайте спати. Все, до завтра. Я буваю їм там щось якусь історію розказую, щось роблю тут, ходю, розказую. І все. Отак. Тут треба порядки понаводити, вже гардибар такий, все ж воно сюди зносилось цілу зиму. Ну, коротше, друзі, що, от отак. Навоз ще не вивіз, тачка стоїть, треба вивозити. І ще ми на щелях не дали. Ми думали, зараз тут а по, побистренько, а потім на щеля. Ну зараз на щеля. Тачку вивезу і на щеля. Подивимося, скільки в них там корма в коритах і Ну, якщо мало додамо, якщо багатенько, то завтра аж утром насипемо. Ну, то все так. Коротше, отакі, друзі. Всім до свидання і всім пока.